Function overloading and Overwriting in C++ Tutorial मा स्वागत छ यो मा हामी सिक्ने छौं Function ओभरलोडिङ Function Overriding. हामी यो उदाहरण प्रयोग गरी हेर्ने छौं यो tutorial रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु Ubuntu अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 11.10 G++ कम्पाइलर संस्करण 4.6.1 फंक्सन ओभरलोडिङको परिचयबाट सुरु गरौँ function ओभरलोडिङ भनेको दुई वा बढी को एकै नाम हुने हो argument र data डाटा को संख्या फरक हुनेछ जब एउटा फंक्सन कल गरिन्छ यो को आधारमा छानिन्छ एउटा उदाहरण हेरौं मैले पहिले नै कोड एडिटरमा टाइप गरेको छु यो प्रोग्राममा हामीले जोड कार्यहरु छौ हाम्रो फाइलको नाम overload.cpp छ अब म कोड वर्णन गर्ने गर्नेछु स्ट्रीम हाम्रो हेडर फाइल हो यहाँ हामी std namespace प्रयोग छौ अनि हामीले int add फंक्शन परिभाषित गरेका छौं यसमा हामीले तीनवटा आर्गुमेन्टहरु पठाएका छौं int a int b र int c अनि हामीले तीनवटा नम्बरहरू जोड्ने छौ र हामी मान रिटर्न गर्छौ यहाँ हामी फंक्शन एड ओभरलोड गर्छौ यो फ्लोटको रूपमा घोषणा गर्छौ हामी दुईवटा आर्गुमेन्टहरू फ्लोट d र फ्लोट e पठाउने छौ अनि हामी दुईवटा नम्बरहरू जोड्ने छौ यो हाम्रो मेन फंक्शन हो हामी मेन फंक्शनमा विभिन्न आर्गुमेन्टहरु सहितको एड फंक्सन घोषणा गर्नेछौं अनि हामी भेरिएबल घोषणा गर्छौं यहाँ हामीले युजरबाट इन्टिजर मानहरु लिन्छौं अनि हामी तीनवटा आर्गुमेन्टहरु सहितको फंक्शन एड कल गर्छौ र नतिजा सम भेरिएबलमा भण्डार गर्छौ यहाँ हामी नतिजा प्रिन्ट गर्छौ अब यहाँ हामी युजरबाट फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरु लिन्छौ अनि हामी दुईवटा आर्गुमेन्टहरु सहितको एड फंक्शन कल गर्छौं र यहाँ हामी सम प्रिन्ट गर्छौं र यो हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट हो अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौ आफ्नो कीबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरु थिचेर टर्मिनल विन्डो खोल्नुहोस् एक्जिक्युट गर्न टाइप गरौ g space overload.cpp space hyphen o space over. Enter थिचौ. टाइप गरौ dot slash over. Enter थिचौ. यहाँ enter 3 integers देखिन्छ. म 10, 25 र 48 enter गर्नेछु. Output यस्तो देखिन्छ. Sum of integers is 83. हामी देख्छौं Enter two floating point numbers म 4.5 र 8.9 इन्टर गर्नेछु इन्टर थिचौ. आउटपुट यस्तो देखिन्छ Sum of floating point numbers is 13.4 अब हामीले फंक्सन ओभरराइडिङ हेर्ने छौ. हाम्रो स्लाइडमा फिर्ता जाउँ डिराइभ्ड क्लासमा बेस क्लास फंक्सन पुनः परिभाषित गर्ने डिराइभ्ड क्लास फंक्सनले बेस क्लास function override गर्छ तर पठाउने आर्गुमेन्ट उही छ र रिटर्न टाइप पनि उही छ एउटा उदाहरण हेरौं यहाँ फंक्शन ओभरराइडिङको एउटा उदाहरण छ हाम्रो फाइल नेम override.cpp छ एक पटक कोड हेरौं आइओस्ट्रिम हाम्रो हेडर फाइल हो यहाँ हामीसँग एसटीडी नेमस्पेस छ अनि हामीसँग क्लास arithmetic छ यसमा हामीले प्रोटेक्टेड इन्टिजर भ्यारिएबल घोषणा गरेका छौं अनि हामीले फंक्सन लाई पब्लिक घोषणा गरेका छौं यसमा हामीले दुईवटा आर्गुमेन्टहरु इन्ट x र इन्ट y पठाएका छौं अनि हामीले a र b मा मान भण्डार गर्ने छौं यहाँ हामीसँग अपरेसन्स नामक भर्चुअल फंक्शन छ यसमा हामी दुईवटा नम्बरहरु जोड्छौं र योगफल प्रिन्ट गर्छौं यहाँ हामी क्लास बन्द गर्छौं अब हामीसँग डिराइभ्ड क्लास क्लास subtract छ यसमा बेस क्लास को गुण छ यसमा हामी दुई नम्बरहरुको भिन्नता निकाल्ने छौ र भिन्नता डिस्प्ले गर्ने छौ अब हामीसँग derived क्लास क्लास मल्टिप्लाई छ यसमा हामी दुई नम्बरहरुको गुणा निकाल्ने छौ र गुणा डिस्प्ले गर्ने छौ अनि हामीसँग क्लास डिभाइड छ यसमा पनि बेस क्लास अरिथमेटिकको गुण हुन्छ यसमा हामी दुई नम्बरहरुको भाग गणना गर्छौं र यसलाई प्रिन्ट गर्छौं फंक्शनको रिटर्न टाइप एकै भएको याद गरौं र पठाइएका आर्गुमेन्टहरु पनि एकै छन् अब यो हाम्रो मेन फंक्शन हो यसमा हामी क्लास को एउटा अब्जेक्ट p बनाउँछौं एरिथ क्लास को लागि पोइन्टर हो अनि हामीसँग क्लास को अब्जेक्ट SUBT छ क्लास मल्टिप्लाई को MULT अब्जेक्ट र क्लास डिवाइड को DIVD अब्जेक्ट यहाँ एरिथको एड्रेसमा b सेट गरिएको छ अनि हामी फंक्सनको मानको रूपमा 30 र 12 आर्गुमेन्टहरू पठाउँछौं अब हामीले फंक्शन अपरेसन्स कल गर्छौं यसले जोड कार्य गर्नेछ यहाँ हामी एरिथको एड्रेसमा SUBT सेट गर्छौं र आर्गुमेन्टहरु 42 र 5 पठाउँछौं हामी पुनः फंक्शन अपरेशन्स कल गर्छौं यसले दुई नम्बरहरु घटाउनेछ अब यहाँ हामी एरिथको एड्रेसमा mult सेट गर्छौं र 6 र 5 आर्गुमेन्टहरु पठाउँछौं हामी फंक्शन अपरेशन्स कल गर्छौं यसले दुई नम्बरहरु गुणा गर्नेछ अन्त्यमा हामी एर्थको एड्रेसमा divd सेट छौ र हामी आर्गुमेन्टहरु 6 र 3 पठाउने छौ अब हामी अपरेशन्स फंक्शन कल गर्छौ यसले दुई नम्बरहरु भाग गर्नेछ र यो हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट हो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गरौ र आफ्नो टर्मिनलमा फर्कौं टाइप गरौ g++ space overwrite .cpp space hyphen o space ओभर2 इन्टर थिचौ टाइप गरौ डट स्ल्यास ओभर2 इन्टर थिचौ आउटपुट यस्तो देखिन्छ addition of two numbers is 42 difference of two numbers is 37 product of two numbers is 30 र division of two numbers is 2 आफ्नो स्लाइडमा फर्कौ अब ओभरलोडिङ र ओभरराइडिङको भिन्नता हेरौ ओभरलोडिङ इन्हेरिटेन्स बिना नै हुन सक्छ एउटा क्लास अर्कोबाट प्राप्त हुँदा यसलाई ओभरराइडिङ भनिन्छ ओभरलोडिङमा आर्गुमेन्ट र रिटर्न टाइप फरक हुनुपर्छ ओभरराइडिङमा आर्गुमेन्ट र रिटर्न टाइप एकै हुनुपर्छ ओभरलोडिङमा फंक्शनको नाम एकै हुन्छ तर यसले तिनीहरूमा पठाएको आर्गुमेन्टहरूको अनुसार फरक व्यवहार गर्छ ओभरराइडिङमा फंक्शनको नाम एकै हुन्छ डिराइभ्ड क्लास फंक्शनले बेस क्लासमा विविध कार्य गर्न सक्छ संक्षेपमा हेर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौ फंक्शन ओभरलोडिङ उदाहरण तीन भिन्न आर्गुमेन्टहरु सहितको इन्ट एड र दुई भिन्न आर्गुमेन्टहरु सहितको फ्लोट एड फंक्शन ओभरराइडिङ उदाहरण भर्चुअल इन्ट अपरेसन्स र इन्ट अपरेसन्स एकै आर्गुमेन्ट र रिटर्न टाइप भएका फंक्शनहरु र दुई बीचका भिन्नताहरू कार्यमा आयत वर्ग र वृत्तको क्षेत्रफल गणना गर्ने एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् फंक्शन ओभरलोडिङ प्रयोग गर्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार